sucia, amedrentar, nunca tapar. Perdí la esencia por vivir siempre agachar, condicionar, acorralar. Me sentía discriminada y hoy ya no puede habitar entre nosotros. contaminación que causa cuando hieren. Hay emociones que enferman a la gente. el día de hoy amanecer. No no puede habitar entre nosotros la contaminación que causa cuando hieren. Hay emociones que transforman la mente, pero hay acciones que salen de su consciente. Amanecer. entre nosotros, en cada una de tus acciones, hay emoción ilumina y transforma y rescatar, ilumina